Bonjour Pierre. Bonjour Jean-Marc. Euh, la semaine dernière, il y a Plus D qui est sorti. Est-ce que tu peux expliquer un mhm. petit peu ce que c'est Alors Plus D, c'est un projet de Wikileaks, une initiative de Wikileaks qui vise à rendre accessibles des documents qui étaient déjà publics, des documents diplomatiques, euh, au travers d'une interface où les gens peuvent parcourir des documents euh, assez facilement, plus facilement que sous leur forme originelle. Et toi, tu as fait quoi dedans alors, euh, moi, j'ai fait l'interface. Alors, j'ai fait une partie de l'interface, une petite partie de l'interface euh, qui, euh, en fait, tourne autour de la visualisation des infos qu'il y a dans ces documents. Donc, c'est 1,7 million de documents. Qui étaient bruts de décoffrage. C'est ça. Et là, on voit les 1,7 million de documents. Là, on voit l'analyse préalable de 1,7 million de documents. Alors nous, on s'est concentré sur euh, deux types de visualisation. Une qui était vraiment géographique, on a essayé de repérer quels étaient les lieux qui étaient mentionnés dans ces documents. Donc on a dû analyser tous ces documents pendant de longues heures pour extraire quels étaient ceux qui étaient les plus populaires. Et euh, on a fait une deuxième visualisation qui, elle, s'intéresse à ce qu'on appelle des n-grammes, qui sont en fait des euh, occurrences de recherche, des groupes d'occurrences de recherche, où on est capable de dire qu'à tel moment, euh, tel sujet était populaire. D'accord. Grosso modo, c'est un petit peu comme, dis-moi si je me trompe, euh, tu avais scanné l'intégralité de la presse écrite pendant un certain nombre d'années et que tu avais réussi à créer un moteur de recherche qui permet de naviguer, ce qui est beaucoup plus simple que d'aller à la Bibliothèque nationale et de demander la copie d'un million de journaux papier. Exactement. C'est pour ça que l'idée derrière ce projet, c'est pas tant euh, de jouer la transparence et de donner des documents qui étaient confidentiels. Non, là, c'est de les rendre accessibles. Le, mmh. mot-clé, c'est l'accessibilité sur ce projet-là. D'accord. C'est pas la première fois que tu bosses pour Wikileaks Non, c'est la euh, deuxième fois que je bosse euh, directement avec eux. Euh, j'ai déjà travaillé plus, plusieurs autres fois sur <laughs> leurs leur documents. et j'avais travaillé auparavant avec eux quand j'étais chez OVNI. Et ça fait quoi de bosser pour Wikileaks ou avec Wikileaks hmm, ça fait, ça fait, ça fait, ça fait <laughs> beaucoup de mystères. C'est une méthode de, travail un peu particulière parce qu'on est on est contraint par le, secret. Comment Très prudent. Il faut être prudent. Maintenant, ce euh, c'est pas plus différent que travailler avec n'importe quel client. Hein. Les clients aussi ont des contraintes de confidentialité et euh, on doit être euh, toujours très attentif à hmm. ces choses-là. Et tu te souviens la première fois où tu as travaillé justement sur mhm. des données Wikileaks Comment ça s'était passé Alors, la première fois que j'ai travaillé sur leurs données ou avec Wikileaks Alors, la première fois que j'ai travaillé sur les données Wikileaks, c'était en août 2010, euh, il me semble, un dimanche soir, Wikileaks balance 95 euh, 000 documents, enfin plutôt 75 000 documents sur euh, l'armée américaine en, Afghanistan. Hmm. nous, le dimanche soir, bon, moi j'étais pas journaliste, hein, je suis développeur. on n'était pas de, veille, on s'est pas vraiment intéressé au, sujet, mais on a quand même téléchargé les documents que Wikileaks avait mis en ligne. Le lendemain matin, on ouvre notre journal, on regarde euh, les news, etc. Aucun média français n'en parlait. Donc qu'est-ce qu'on se dit à ce moment-là Comment ça se fait que les médias français n'en parlent pas Et c'est là euh, qu'on s'est dit que c'est peut-être parce qu'ils n'avaient pas une expertise que nous, chez OVNI, en avait, c'est-à-dire mmh. de pouvoir faire travailler ensemble des journalistes et des développeurs. Donc qu'est-ce qu'on a fait Le lundi matin, on s'est tous assis par terre sur la moquette, en rond, euh, et on s'est mis à réfléchir aux meilleurs moyens d'explorer ces données. Et c'est là qu'on a créé en fait la première application euh, Warlogs, qui donc avait pour objectif de permettre de naviguer dans les documents de Wikileaks. Alors pour que les gens puissent comprendre, ça c'est ce que Wikileaks avait publié, donc des documents mhm. avec plein de mots-clés. Énormément de mots-clés, du langage militaire assez incompréhensible, voilà. brut de décoffrage. Mhm. Et toi, ce que tu as fait, je te laisse reprendre la main sur ton ordinateur. Et moi, ce que j'ai fait, donc, euh, alors pas tout seul évidemment, on était une, équipe hein, chez Omni. Euh, moi, ce que j'ai fait, ça a été de compiler tous ces documents dans une base de données et les rendre accessibles euh, à, travers cette interface. Ce qui permet, on a un moteur de recherche. On a un moteur de recherche, on a des filtres. Euh, pour classer par pays. Par pays, par nombre de morts, par nombre de blessés, par nombre de civils blessés, etc tout un tas de typologies comme ça qui étaient déjà présentes dans les documents. Nous, on a permis aux gens de trier selon ces critères, mais également, et c'est l'objectif de cette, interface, de noter les documents. Hmm. C'était vraiment euh, un crowdsourcing. Crowdsourcing. Crowdsourcing, donc, euh, c'est un peu l'idée derrière Wikipédia, c'est de demander à la foule euh, de nous aider sur un thème hmm. donné. Là, c'était... Ce ne pas seulement les journalistes qui travaillent. Là, on a demandé aux gens de nous, aider. Il y avait des journalistes, il y avait des lecteurs, il y avait des développeurs, il y avait des graphistes. C'est un vrai travail d'équipe. C'est un gros travail d'équipe même. Euh, et d'ailleurs qui ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas euh, tous ces acteurs-là euh, réunis autour de la même table. Hmm. tout à l'heure, tu nous montrais J++. C'est quoi J++ Alors J++, c'est notre société avec qu'on a fondée avec Nicolas Kaiserbrill. Qui est aussi un ancien d'OVNI. Qui est aussi un ancien d'OVNI et qui est l'un des pionniers français du data journalisme. Et donc nous, notre objectif avec J++, c'est euh, de réunir un petit peu les meilleures compétences en data journalisme à travers le monde, euh, derrière cette marque, Journalism++. Et donc on crée des chapitres dans différentes villes. Pour l'instant, on en a à Paris, à Berlin et à Stockholm. Et on essaye euh, d'avancer sur des outils de data journalisme. Alors c'est quoi le data journalisme Alors le data journalisme, c'est cette compétence qui donne aux journalistes la possibilité de travailler avec des données. Mmh. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait nouveau. Alors, évidemment, les journalistes avant, ils étaient capables de traiter un listing oublié sur une photocopieuse ou euh, d'aller euh, surligner des, phrases intéressantes dans un discours ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, bah, ces données, il y en a beaucoup plus, mais les outils pour les traiter, ils ne sont pas forcément à la portée des journalistes. Et le data journalisme, ça va être ça, ça va être de leur donner cette capacité-là. D'accord, donc c'est le fait que des développeurs vont mettre leurs compétences... Ça peut, pas forcément. Pas forcément. Le, disons que le, le travail avec les développeurs, c'est un petit peu le niveau au-dessus, parce que d'abord, ça coûte cher. Mais, euh, mais ça très cher les développeurs. Oui, c'est vrai qu'on coûte cher, on coûte plus cher que les journalistes. Euh, mais euh, il y a quand même une étape avant qui est celle où les journalistes vont eux-mêmes aller euh, chercher dans les données et éventuellement les traiter, les visualiser avec leur tableur Excel, avec Google Define, mmh. avec tous ces outils qui sont destinés à des non-développeurs. Et qu'est-ce que ça change par rapport au journalisme tel qu'on connaissait et le journalisme d'investigation tel qu'on le connaissait avant je bah, Je pense pas que ça change directement quelque chose au métier. Par contre, je pense que ça lui permet de ne pas être largué et donc de ne pas être mis sur le, banc de touche euh, parce que justement euh, la quantité d'informations est, trop grosse et que les technologies vont euh, très très vite. Hmm. le data journaliste, c'est pas aussi, c'est pas que la donnée, c'est s'adapter à un environnement qui est nouveau, qui est changeant, c'est Internet, c'est toutes ces données qui apparaissent. Et c'est ça vraiment qui va changer le métier du, journaliste. Et donc le fait que, plutôt que de se contenter de faire comme avant, d'écrire un article suite à son enquête, son investigation qui a pu durer euh, quelques semaines, quelques mois. Mais de l'écrire uniquement avec des mots, là le data journalisme permet de visualiser les données et pas seulement sous forme de mots, mais sous forme de graphiques, sous forme de... Euh, là, tout à l'heure, c'était interactif, on pouvait mhm. s'en servir, on pouvait naviguer à l'intérieur des, câbles. Alors ça, c'est un aspect du data journalisme. Euh, on en parle beaucoup parce qu'il y a quelque chose qui est très à la mode depuis quelques années, c'est la data visualisation. Et ça, c'est un truc de data journaliste, c'est-à-dire que euh, les journalistes vont se mettre à faire des graphiques plus ou moins hmm. interactifs. Ça, c'est un truc qui est super à la mode parce que c'est joli. Parce des camemberts ça améliorés. Des camemberts améliorés, même si les camemberts, les data journalistes n'aiment pas trop ça. Euh, des infographies comme il y en avait avant dans le journal, sauf que là, c'est sur Internet. Hmm. Ça, c'est très à la mode. Euh, maintenant, le data journaliste, il doit savoir travailler sur quelque chose qui n'est pas forcément visible pour l'utilisateur final, c'est vraiment le traitement de la donnée brute. Et c'est par exemple ce qui a été fait ici sur, euh, sur les documents de Wikileaks. Il y a eu un traitement de données qui s'est fait pendant des mois, où en fait on a euh, euh, traité des documents, les journalistes qui vont utiliser ces documents vont pas vont pas forcément le faire avec des, infographies ou avec des applications un peu bling bling. C'est quelque chose au final assez conventionnel pour le lecteur. Hmm. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le journaliste doit apprendre à manier, des, euh, à mettre les mains dans le code pour arriver à euh, le code une base de euh, données. Excel, euh, tous ces outils qui facilitent l'utilisation des bases de données. Hmm. Tu as des exemples de choses, soit que tu as fait, soit que, que tu as vu passer, qui, permettraient de mieux comprendre exactement ce qu'on peut faire avec le journaliste de données Alors oui, oui, oui, il y a beaucoup de, <laughs> beaucoup de, beaucoup de, donc là, tu nous montrais euh, PlusD. Alors là, je vous montrais donc PlusD qui était euh, bah, un cas pratique de data, journalisme, c'est-à-dire que euh, on a des données, les journalistes les utilisent et on les, on les retranscrit sous forme de cartes. Mais il peut y avoir des cas pratiques beaucoup plus... Un, peu plus approfondis oui, Alors, oui, donc je vais, je vais vous montrer. Il peut y avoir des cas pratiques beaucoup plus symbolique pour le data journalist, comme par exemple un projet qu'on a fait récemment au Cameroun qui s'appelle Fuel, qui en gros avait pour objectif de euh, réunir des données sur les coupures d'électricité. Euh, en gros, on partait d'un constat assez simple, c'est que au Cameroun, à Douala, il y a énormément de coupures d'électricité, mais des données là-dessus, ça, c'est un autre problème. Donc nous, ce qu'on a proposé avec Fuel et avec euh, d'autres sociétés qui ont collaboré avec nous, c'est de créer un outil où on va interroger les gens quotidiennement pour leur demander euh, avez-vous subi une coupure d'électricité aujourd'hui hmm. Et avec ce projet-là, on arrive à obtenir une donnée vraiment qui va servir à des journalistes, mais aussi à des ONG ou des entreprises, euh, qui n'était pas accessible avant. C'est-à-dire qu'on... Il n'y avait pas les données. Il n'y avait pas les données, et surtout, il n'y avait pas l'outil pour les journalistes pour aller hmm. chercher ces données. Et donc là, c'était notre travail avec Fuel. Euh, Fuel, donc, ce projet qui est... C'est le nom du projet. C'est le nom du projet. Ce qui signifie euh, Qui signifie euh, rien. C'est un jeu de mots avec euh, le fuel, le pétrole et hmm. plutôt l'énergie. Et oh la, donc la chouette en anglais, le hibou en anglais. Je t'en connais bien là. T'as d'autres exemples parce que j'entends déjà déjà Vinvin qui vient me dire Ouais, attends, le journalisme de données, ça sert à calculer l'électricité à Douala. Ouais. Ouais, super. Ben, si, Vinvin dit ça, ben, il va falloir lui expliquer qu'avant ça, les journalistes n'étaient pas capables de travailler sur ce sujet-là. Et qu'aujourd'hui, ben, vu qu'on a réussi à agréger les données, ils en sont capables. C'est ce qu'on a fait sur le prix de l'eau également. c'est exactement ce qu'on a fait sur le prix de l'eau. J'étais OVNI, j'avais travaillé avec toi sur l'histoire du prix de l'eau, où l'idée c'était d'arriver à ce que les gens nous fassent remonter leur facture d'eau et qu'on voit exactement combien les gens payaient en fonction de prestataires privés ou prestataires publics. C'est ça. Et avant ça, avant ce projet-là, on était incapable en France de savoir si on payait l'eau plus chère à Paris ou à hmm. Marseille. Juste, tu, peux nous montrer un peu plus concrètement sur, euh, sur Plus D C'est-à-dire que là, il y a la carte. Oui. Donc c'est les câbles diplomatiques au fur et à mesure euh, des... alors Plus D d'ailleurs c'est, je sais pas si on, voit là-haut, c'est euh, Public Library, of US Diplomacy. La, enfin, la bibliothèque publique de la diplomatie américaine. C'est ça. Donc on peut naviguer par cette carte qui montre que, accessoirement, la France est un des pays où il y a le plus de câbles diplomatiques qui est le plus mentionné, oui. plus mentionné. Mais on peut aussi naviguer par un système de tags. Alors là, c'est... Euh, donc là, c'est le système de classification. Tout ce qui est eyes only, tout ce qui est... Ça marchera euh, pas si tu cliques. Attention, c'est pas... Tag. tag. Système de tag. C'est... Il y a deux... Tag, c'est les étiquettes, c'est les... Euh, c'est une classification. Classification qui permet de naviguer. Donc là, si c'est euh, en fonction du degré de classification, secret, top secret. Euh, mm-hmm. Non, c'est ici. Unclassified. Il y a, on peut naviguer par année. Et imaginez mais Oui, ça, c'est les posters. Oui. Il y avait d'autres c'était quoi qu'on avait montré Ah oui, si, ce que je voulais parler, c'était Toy Story aussi. Tu te rappelles cette histoire Oui. Ah ouais. Et tu peux la raconter euh, Je pense que vu que j'ai pas travaillé directement dessus, je sera pas euh, la, meilleure personne. Grosso pour modo, parler, avec cette interface, mhm. il y a des journalistes qui ont cherché le mot enfant. Et en cherchant le mot enfant dans les 75 000 euh, câbles diplomatiques, ils se sont aperçus qu'il y avait une stratégie mise en place par l'armée américaine pour arriver à offrir du chocolat ou des jouets aux enfants et arriver à les amadouer. Et qu'en fait, des fois, ça se retournait contre les enfants, qui étaient accusés de, euh, euh, collaborer avec, euh, avec les soldats irakiens. Et ça, c'était des choses qui, qui étaient passées complètement à l'as des journalistes qui avaient commencé à naviguer sur ces câbles-là, parce que, avec cette interface-là, c'est juste euh, invitable, on dirait du Minitel, quoi. Et encore. T'as d'autres exemples de travaux de, journalisme de données ou data journalisme qui, euh, que tu as pu faire ou, euh Alors, euh, l'un des, des mots-clés que je répète souvent, c'est accessibilité, c'est simplifier les choses. Et il y a un autre projet sur lequel on, travaille, qui est un projet assez clé dans le data journalisme, c'est data data Wrapper, c'est un outil qui permet de faire de la visualisation de données très rapidement. Mmh ça, je pense que c'est un, un outil intéressant pour les data journalistes euh, parce que justement, il casse un peu ce mythe de euh, visualiser des données, traiter des données, c'est compliqué. on hmm. Il casse le mythe et il propose de le faire très simplement en copiant collant. tu peux, montrer un exemple euh, Alors, par exemple, ben, je, colle ici mes données sur les mariages au, fil, des ans, le nombre de mariages au fil des ans en Allemagne. Je fais suivant. Tu vérifies que les données mes données euh, ont bien été interprétées par le système. Je clique sur visualiser et automatiquement il me propose une visualisation euh, des données que je viens de euh, lui, transmettre. Et tu peux t'amuser à changer les couleurs, changer les... Voilà, il y a, quelques options de personnalisation. On peut éventuellement changer de type de graphique, hein, il y en a plusieurs. Hmm. pas forcément tous intéressants sur ce jeu de données-là, mais ils sont quand même tous accessibles. Et ça, ça change quoi par rapport à ce qu'ils faisaient avant, les infographes, dans les rédactions euh, Là, c'est interactif, on met la souris, on a le... Alors, je ne sais pas si on peut le comparer vraiment au travail euh, des infographes, parce que les infographes sont vraiment des professionnels de l'image. Euh, ça, c'est vraiment un outil pour les journalistes, pour des gens qui ne sont pas forcément des professionnels de la visualisation de données. Hmm. par contre, ce que ça va permettre, c'est que les infographes, plus, vu qu'ils vont plus avoir à s'occuper de ce genre de besogne, euh, vont pouvoir se concentrer sur des projets un peu plus élaborés et qui donc euh, sont euh, plus proches de leur niveau hmm. de professionnalisme. D'accord. Une sorte de démocratisation, parce que là c'est des outils... Complètement. Tout le monde peut s'en servir, c'est extrêmement simple, il suffit de copier-coller le graphique et d'appuyer sur le bouton publier. Mhm. Il y en a de plus en plus des outils Tout à fait, il y en a qui permettent de ah faire de journalisme, de la visualisation, enfin, qui permettent de faire de la visualisation, pas forcément du data journalisme. Il y a des gens qui disent que data journalisme, c'est un buzzword, comme on dit, c'est un, mot qui, euh, qui s'est apparu en 2007, grosso modo. Mhm. Euh, beaucoup de gens s'en servent, mais qu'en fait, ça va disparaître parce que c'est juste du journalisme. Toi, t'en penses quoi Ils n'ont pas complètement tort, c'est un buzzword. C'est très à la mode. Euh, ce qui va probablement jamais disparaître, c'est cette expertise que certains journalistes vont avoir pour traiter ces données. Parce que savoir trier un tableau Excel, savoir le filtrer, hmm. savoir raffiner des données, ça, c'est pas une expertise qui est donnée à tout le monde. Et tant que les journalistes ben, auront besoin de se former spécialement à ces outils-là, ben, on aura besoin de data journalistes, on aura besoin d'experts de la donnée hmm. dans les rédacs. Et en même temps, il y a un nouveau truc, c'est que euh, maintenant, toi, tu es développeur à la base, tu n'es mhm. pas journaliste. Maintenant, tu travailles avec des rédactions, tu formes des journalistes, tu, euh, et ça, c'est un nouveau métier qui est en train de se monter là. Euh, tu veux dire du point de vue des développeurs ou des journalistes Du point de vue des développeurs. Alors, le... je ne sais pas si on peut encore parler de la naissance d'un nouveau métier, parce que des gens qui font ce que je fais euh, chez les développeurs, il y en a très peu. Euh, le marché en plus n'a pas forcément les moyens de les accueillir et puis en plus ils sont pas euh, très nombreux à vouloir travailler avec des journalistes, à vouloir travailler avec des rédactions. Hmm. C'est quand même un milieu assez fermé. pour un développeur rentrer là-dedans, arriver là-dedans, c'est assez compliqué. donc on peut, voilà, c'est pour ça que je parle pas vraiment d'un nouveau métier parce qu'on est très peu. on parle d'une dizaine de personnes en France, donc bon, hmm. il y a sûrement d'autres gens qui veulent qui veulent en faire, mais mais voilà. Et Ça reste assez discret. Et pourquoi, d'après toi parce que c'est euh, la crise dans la presse, ils n'ont pas l'argent pour embaucher. Parce que oui, ils ont pas la, les, médias n'ont pas forcément l'argent pour embaucher des, développeurs qui, coûtent cher, on l'a déjà dit. Euh, parce qu'ils ne sont pas formés pour travailler avec des journalistes. Parce que si moi je vais travailler euh, avec des journalistes pour les former, pour leur apprendre à parler avec des développeurs, personne n'est allé voir encore des développeurs pour leur apprendre à, parler avec à, travailler avec des journalistes. Et ça veut dire quoi travailler avec des journalistes Ça veut dire comprendre ce que c'est qu'un rush, comprendre ce que c'est qu'une une euh, conférence de presse, enfin tous ces mots-clés que les journalistes utilisent très souvent. Euh, savoir les décrypter pour un développeur, c'est pas évident, et j'en sais quelque chose, quand je suis arrivé chez OVNI, j'étais assez perdu. Euh, personne n'a essayé d'apprendre ça aux développeurs. Hmm. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour arriver à faire, donc là c'est facile, c'est juste un graphe, mais pour arriver à faire des choses comme ça, c'est un vrai travail d'équipe entre le graphiste, le développeur, <clears throat> euh, les journalistes, euh, le chef de projet qui arrive à faire que tout ce monde-là arrive à se discuter ensemble. C'est un petit peu comme un réalisateur euh, qui doit gérer plein de métiers différents. Ça, ça, comment dire, ça déplace un petit peu le, curseur de, développeur vers journaliste parce que pour travailler sur ce genre de projet, ben, il ne faut pas seulement avoir les compétences techniques. Il faut vraiment euh, savoir se poser les questions éditoriales. Qu'est-ce qu'on va vouloir euh, vraiment représenter avec avoir données un point de vue. Avoir un point de vue. Et pour avoir ce point de vue, ben, on va justement travailler, discuter avec les journalistes. Et on va mmh. leur dire ça c'est possible, ça c'est pas possible. Euh, si on essaye de développer ça, ça va me faire perdre 4 jours. ce travail-là, ben, c'est justement ce qui différencie certains développeurs. Parce que c'est long. Parce que c'est long, parce que c'est une autre manière de travailler. Tu peux nous parler du projet que vous avez sur l'autisme alors ça, c'est un projet qu'on a fait avec euh, Damien euh, Brunon, qui était, euh, qui était stagiaire chez nous. donc des données pour l'autisme, bah, ça part un petit peu du même constat que pour, que pour les coupures d'électricité. C'est qu'on n'a absolument aucune idée aujourd'hui en France des délais pour accéder à une structure d'accueil pour les enfants autistes. donc Damien Brunon, il a enquêté pendant plusieurs semaines sur, sur ces données-là et euh, vu qu'il n'y arrivait pas à les obtenir, bah, il s'est dit on va demander aux gens concernés de nous aider à réunir ces infos. Hmm. Donc il a dressé euh, un formulaire où les gens peuvent simplement dire bah, euh, combien de temps il leur a fallu pour accéder à tel ou tel établissement. Et à la fin, on les a visualisés sur une carte. pour arriver à savoir quels sont les établissements qui accueillent le plus rapidement. Exactement. D'accord. Donc là, c'est un travail à la fois de collecte, en crowdsource, on mhm. demande aux gens d'aider le journaliste à faire son travail d'enquête, parce qu'il ne peut pas le faire tout seul, c'est pas possible. Et euh, contribution avec des développeurs et des graphistes qui arrivent à mettre en place le site web qui permet de visualiser ces données et de le faire savoir. C'est ça, c'est exactement ça. Et euh, là, tu sais d'où ça vient le mot Enfin, quand est-ce que c'est apparu, le mot data journalisme Parce que moi, je me souviens qu'on a commencé à en parler avec le data blog du Guardian il y a plusieurs, euh, plusieurs mots valises comme ça qui se sont, euh, qui se sont côtoyés. Il y a eu euh, Data Driven Journalism. Il y a eu. journalisme fait ah, grâce à l'informatique. fait grâce aux données plutôt. Il y a eu après justement Computer Assisted Reporting, donc le... Journalisme assisté par ordinateur. C'est ça. il, y a eu, pas mal de, de, de thèmes un peu comme ça, tous plus ou moins adoptés par, par la communauté. Euh, je pense que bah, data journalisme, c'est celui qu'on a le plus retenu parce que c'est celui qui sonne au final le mieux. Hmm. Euh, maintenant, je ne sais pas si on peut vraiment faire une étymologie du terme. Parce que ça a vraiment explosé en 2007 ou. Euh, oui, 2007, notamment après le, ce qu'a fait le Guardian sur les notes des députés. Tu peux nous euh, montrer alors, ça, effectivement, c'est assez parlant. Alors, je ne sais pas si c'est encore en ligne. <coughs> Donc, il y avait euh, je ne sais plus quel journal britannique qui s'était procuré des notes de frais des députés, qui a fait un travail classique d'enquête en faisant un article, une enquête dans le journal papier. Le Guardian, ils ont été beaucoup plus subtils. Ils ont pris le même jeu de données, le même set de données, euh, ils les ont mis sur Google en demandant aux lecteurs du Guardian « Aidez-nous à faire notre enquête, lisez les notes de frais. Quand vous trouvez une note de frais qui vous semble indue, vous nous le signalez. Et en l'espace de quelques mois, ils ont, je crois que c'est 150 000 sur les 300 000 notes de ça, Ils ont traité presque la moitié. Presque la moitié, grâce à leurs lecteurs. Et ils ont réussi à sortir tel député qui avait acheté des cassettes porno, tel autre qui était parti hmm. en vacances en notes de frais en se faisant payer par la reine. Et euh, t'as retrouvé Alors, j'ai pas retrouvé le, le projet. Alors, Guardian, qu'est-ce que ça peut être Les mots-clés. Bill. Mm, tu, une note de frais député, je mettrai en français. Euh. Ouais. J'aurais plutôt fait blog voir le lien. MP Expense, voilà, c'était ça, je pense. non, <coughs> non, toujours pas. what you've discovered. Ça, c'est plutôt une synthèse de ce qu'ils ont. Par contre, je sais pas si peut-être On dirait que le, truc n'est plus accessible. On of faire une, une démo, mais du, point de vue du lecteur, parce que j'ai l'impression que là, vous avez vraiment du point de vue de deux ouais. perspectives, d'un côté et de l'autre. C'est logique. Euh, ce qui serait bien, c'est de essayer d'expliquer en quoi c'est un vrai plus pour un lecteur classique qui euh, d'accord le biais d'une démo. Mhm. un lecteur qui tombe sur euh, Wikileaks plus pour fonctionner. Tiens, pas... Ça vous dérange pas de revenir sur ce Non, non. Alors, j'arrive quand même à pas, j'arrive pas à retrouver le truc, mais. On abandonne pour ce truc-là C'est pas, grave. Ça se dit, c'est un bon exemple. l'a évoqué. <coughs> si, on si on remonte sur... Euh, donc en fait, ce que tu es en train de m'expliquer, si on retrouve sur Plus D, c'est que jusqu'à présent, on avait des journalistes qui faisaient une enquête, tu devais les croire sur parole. C'est ça. Parce que tu n'avais pas le choix, c'est marqué dans le journal, donc comme c'est marqué dans le journal, c'est que c'est vrai. Aujourd'hui, on a des journalistes qui font une enquête, mais en plus, ils livrent leurs sources, ils rendent publics les documents, ils permettent à d'autres journalistes de vérifier tous les liens, parce qu'on peut vérifier les 1,7 million de câbles diplomatiques qui sont en ligne, euh, on peut tous les consulter, et on permet aux lecteurs de creuser, d'aller encore plus loin. C'est-à-dire que c'est non seulement c'est une journaliste d'investigation euh, classique, mhm. mais augmentée parce qu'il laisse la possibilité à d'autres journalistes et à n'importe qui, à tout un chacun, de pouvoir prolonger l'enquête aller plus loin. Ça, c'est dans un monde idéal. En ah. pratique, c'est pas ce qui se passe. Ah, dans la pratique, il se passe quoi Dans la pratique, les data journalistes euh, sont à peu près les seuls à livrer leurs sources euh, quand ils travaillent euh, sur des... Bah, qu'apporte l'enquête. Mmh. les outils aussi qui permettent de publier les données ne sont pas forcément accessibles aux journalistes, donc ils ne le font pas. mais la volonté aussi, cette, idée de partage, d'open source, d'open data, etc., c'est pas encore quelque chose qui est très répandu dans les rédactions aujourd'hui. Mais c'est quelque chose que toi, tu défends, par contre. C'est quelque chose que nous, on défend. Moi, je viens d'une communauté, c'est celle des développeurs, où l'open source est omniprésent, donc le fait de donner accès à le, tous les, matériaux de nos travaux. Euh, chez les journalistes, c'est encore assez discret. Hmm. Alors, le Guardian le fait. Ils ont, euh, sur le data blog, ils publient toutes les, toutes les données euh, donc, le lesquelles ils Un peu le un des chevilles ouvrières, enfin un des endroits ressources sur le data journalisme où très régulièrement, soit ils publient des, enquêtes, soit ils publient juste des chiffres, des données, des data, des mhm. data pardon, qu'ils partagent. C'est ça. Alors le, le, Guardian aussi euh, fonctionne comme ça parce qu'ils ont réussi, euh, de la même façon que chez nous les, chez les développeurs ça existe, ils ont réussi à créer une communauté. Hmm. C'est ce, que ça leur a, euh, ce que ça leur a permis de faire ce projet sur les notes de frais, c'est d'attirer des gens, attirer des compétences, attirer des curieux. Euh, qui vont pouvoir travailler sur leurs données ou qui vont pouvoir s'intéresser aux données que le Garden publie. Même si c'est une portion congrue de personnes qui vont Oui, c'est le, euh, lecteur qui s'intéresse à ces données, euh, c'est quand même oui, c'est une minorité. mais il faut quand même, même si c'est une minorité qui s'intéresse aux données, il faut quand même leur, laisser le choix. Hmm. Ça, c'est très important. Et toi, tu penses que ça, peut changer quelque chose euh, en matière de journalisme, voire en matière de démocratie, le fait de permettre comme ça ou d'inciter les gens à travailler avec des journalistes et avec des développeurs pour euh, améliorer l'information Je pense que c'est indispensable. On a vu depuis euh, ces dernières années que euh, un journaliste est facilement manipulable, un jeu de données qui lui-même va manipuler un journaliste est facilement euh, manipulable. On peut faire dire ce qu'on veut aux données. Hmm. donc cette idée de ben, mettre à disposition les données une fois que le journaliste a fini de travailler avec, c'est une manière, oui, de pouvoir vérifier son travail. et surtout de vérifier qu'on n'a pas, lui a pas fait dire n'importe quoi ou que lui-même ne s'est pas trompé. Hmm. tous ces projets avec Wikileaks, notamment celui que tu cites avec Sciences Po, euh, ça nous démontre clairement euh, que les journalistes sont plus les maîtres dans euh, ben, l'utilisation de ces données et de toutes ces sources. Hmm. Il faut, c'est un des rouages. C'est l'un des rouages, c'est toujours très important. Les détenteurs. C'est pas le seul, non. C'est pas le seul. Hmm. Et c'est à peu près la même révolution qu'on a eue avec les blogs. Hein. Quand les blogs sont arrivés et que les, et que les journalistes n'étaient plus les seuls à communiquer sur Internet, à avoir leurs propres médias, euh, bah, ça a bouleversé le, milieu. Hmm. Bah, c'est un peu ce qui est en train de se passer avec euh, ces données et l'ouverture de ces données. On est en train de révolutionner euh, la manière dont les journalistes vont travailler et vont être mis en question. C'est ça qui est intéressant également, c'est qu'on regarde qui sont les gens qui font du data journalisme. Souvent, ce ne sont pas des gens qui ont fait des écoles de journalisme c'était soit des développeurs, soit des gens qui bossaient dans l'informatique, sur Internet, dans la communication, soit des graphistes, et des gens qui maintenant font du travail journalistique, mais qui à la base n'avaient pas forcément été formés pour, euh, et où, c'était pas leur objectif. Toi, tu voulais être développeur quand tu étais petit euh, quand j'étais petit, je voulais être journaliste, mais ah. c'est un peu anecdotique. Mais, euh, mais tu as complètement raison, puisque enfin, je pense que tu es l'exemple parfait. les data journalistes aujourd'hui, et c'est là qu'on revient un petit peu sur la culture des développeurs, sont des hackers en fait, sont des gens qui ont changé leur manière habituelle de travailler, qui sont allés bricoler, qui sont allés euh, détourner euh, les choses de leur usage et qui ont réussi à faire du journalisme avec. Hmm. Et quand tu dis hacker, c'est-à-dire Hacker, alors je ne parle pas de pirater des sites internet ou télécharger de la musique, je parle vraiment de détourner un, outil de son usage. Hmm. Arriver à aller chercher l'information, arriver à chercher la donnée, même si elle est difficilement accessible, même si elle est très cachée, oui. Et puis aussi, même quand elle est accessible, de pouvoir la traiter. Hmm. De pouvoir euh, transformer un fichier Excel, c'est pas donné à n'importe qui, et c'est du bricolage. Hein, c'est du bricolage. Moi, moi, je, j'ai vraiment l'impression d'être un bricoleur quand je regarde euh, ce que je fais sur les jeux de données qu'on m'envoie. Et grosso modo aussi, donc là, ce que tu es en train de dire, c'est que c'est aussi quelque chose qui est en train de bouleverser, d'améliorer, enfin, je sais pas si c'est bouleverser, améliorer, révolutionner le journalisme pour, pour, que ce soit encore plus, plus intéressant, pour aller plus loin. L'idée, oui, c'est toujours de faire triompher le journalisme. C'est surtout pas de, au contraire, le, restreindre. Hmm. Et même si c'est euh, un petit peu connexe, mais euh, par rapport à l'open data, tu peux, tu peux en parler un petit peu Alors, c'est pas vraiment connexe, c'est même euh, complètement lié. L'open data, donc, c'est tous ces gouvernements, toutes ces institutions qui mettent à la disposition du public des données publiques. Hmm. Alors quand je dis public, ça ne veut pas dire donc qu'elles étaient accessibles, hein. ça veut dire qu'elles euh, appartiennent aux euh, elles ont été financées par elles ont été financées euh, par, le contribuable. Hmm. donc l'open data, c'est cette manœuvre de les donner aux gens. Pourquoi est-ce que c'est très lié au data journalisme ben, Parce que c'est encore une fois une quantité astronomique de données qui est mise à la disposition des journalistes et ils vont pouvoir en faire quelque chose. Hmm. et c'est ça, encore une fois, qui va modifier leur manière de travailler. Avant, ben, quand on cherchait des infos sur le taux de pollution à Paris, on devait appeler, je euh, je sais plus, je euh, je sais pas quelle, euh, quelle mairie, je sais pas quel ministère, etc. Aujourd'hui, bah, on va sur Et on vous demandait de remplir le formulaire et on 68 en 40 exemplaires. Donc la facilité d'accès hmm. modifie notre manière d'appréhender les données. Pour que les gens comprennent bien, il y a eu, c'était en 2007, je crois, la campagne du Guardian sur Rendez-nous les joyeux de la couronne, Oui, qui était... Tu te rappelles un peu de cette campagne Alors, euh, c'était une campagne du Guardian pour justement euh, faciliter l'ouverture des données euh, au Royaume-Uni. Hmm. Et ça a marché. Ça a, tellement bien marché que... Et un des exemples qu'il donnait, c'était, si mes souvenirs sont bons, tu vas me dire si je me plante, il y avait un, fonctionnaire qui était au cabinet du Premier ministre, qui a perdu un de ses amis dans un accident de vélo à Londres, et il a demandé à un autre fonctionnaire qui était, je ne sais pas dans quel département, donne-moi la liste sur une feuille, un tableur, la liste de tous les gens qui ont eu des accidents. Et au lieu de faire comme d'habitude on fait, demander l'autorisation, au N plus 1 qui demande l'autorisation, une commission interministérielle pour arriver à savoir ce qu'on en fait, mhm. il a mis ça sur Google. Et en l'espace de 24 heures, quelqu'un avait fait une carte de tous les accidents de vélo qu'il y avait à Londres, et ça a permis à la mairie et à la police de changer les ronds-points, de changer euh, les, feux, pour arriver à ce qu'il y ait moins d'accidents de la circulation. Ça, c'est un truc concret qu'on a pu faire avec des données. Mais c'est pas vraiment du journalisme. Là, pour le coup, c'est pas vraiment du journalisme. Mais est-ce que tu aurais des exemples, euh, euh, bah, pour le coup, en matière de journalisme, d'autres exemples comme ça, des choses qui sont concrètes Sur l'open data Ou en matière de data journalisme Alors, j'ai pas vraiment d'exemple qui me vient, qui me vient à l'esprit peut-être tout ce qui concerne les résultats électoraux, la facilité d'accès aux résultats électoraux. Aujourd'hui, quand il y a une élection en France, euh, dans les jours qui suivent, on peut avoir le détail euh, des bureaux, par bureau de vote mmh. euh, sur, les, sur les, les résultats. Ce qui C'est quelque chose qui a beaucoup servi à Obama, oui, pendant sa campagne, ça a été un, gros utilisateur de données, mais c'est ce que, quelque chose qui sert surtout aux rédactions aujourd'hui en France, hein, à toutes les mmh. rédactions, euh, pour publier les résultats euh, dans le détail. Bah, ils y ont accès, donc hmm. ils, peuvent, les, restituer. Et le fact-checking, pour toi, ça relève du, euh, aussi du journalisme, data-journalisme Ça relève du journalisme, donc ça relève du data-journalisme. le fact-checking, c'est encore un mot très à la mode, mais c'est quelque chose d'assez conventionnel. Et ce qui va changer pour le fact-checking, c'est qu'aujourd'hui, on va pouvoir demander aux gens de contribuer, on va pouvoir le croiser avec des données publiques qu'on n'avait pas hmm. avant. Euh, on va pouvoir explorer des archives beaucoup plus facilement. On a des connexions Internet qui vont super vite. Donc pour aller euh, regarder une vidéo sur YouTube ou euh, Dailymotion, aujourd'hui on en est capable assez rapidement. Hmm. Donc tous ces dispositifs techniques sont assez nouveaux. Par contre, cette volonté de vouloir vérifier les discours politiques, de vouloir vérifier ce qu'ont dit les politiciens, c'est quelque chose que les journalistes font depuis des centaines d'années. En fait, ce que je retire essentiellement de tout ce qu'on discute là autour du data journalisme, c'est que ok, c'est un truc qui implique des développeurs, qui implique des graphistes, qui implique des journalistes, mais c'est surtout, ça implique les lecteurs, ça implique les gens. C'est vraiment un appel à ce que les gens participent eux aussi euh, à un travail journalistique. Oui, alors ça c'est un, aspect du, data journalisme, mais tout à fait, c'est assez nouveau, c'est venu avec euh, le web 2.0, euh, avec Wikipédia et ces choses-là, c'est qu'aujourd'hui bah, on demande aux lecteurs de contribuer, d'aider à enquêter, d'aider à trier des données. Mm. Euh, quelque chose qui faisait pas du tout avant. On n'impliquait jamais le lecteur avant, ou alors on faisait une, euh, un appel à un, numéro vert sur, euh, sur les briques de lait, ce genre de choses, mais sinon ça n'existait pas. Ou le micro-trottoir hein, pour savoir. Ou le micro-trottoir, ouais, voilà. C'est ça. Et le retour du printemps. Exactement, on a remplacé le micro-trottoir par un Google Form. Ce qui est un peu plus intéressant. C'est quoi un Google Form Alors un Google Form, c'est un outil que les journalistes peuvent utiliser, pas que les journalistes d'ailleurs, pour mais faire un questionnaire sur Internet des exemples d'utilisation euh, bah, un exemple qui est, fait assez souvent, qui est assez populaire dans la presse locale, c'est euh, demander aux gens de repérer les endroits où la chaussée est accidentée. Et ce qui permet aussi information de presse locale, d'afficher une carte Google. Exactement. Avec la liste soit des accidents, soit des, endroits où il y a des travaux. ça, c'est du data journalisme. C'est du data journalisme, oui. Et puis après, en plus, euh, on peut rediriger ces données vers les responsables pour qu'ils aillent réparer la chaussée. Mm. Il y a un travail comme ça euh, en Grande-Bretagne, je sais pas si ça a été fait en France, pour faire remonter tous les problèmes dans la ville. Mhm. Et le faire remonter en temps réel. Enfin, Je, alors je crois pas qu'on ait, qu'on ait vraiment fait de, trucs truc comme ça en France encore. Mm. On a peut-être essayé, non je sais pas si ça marche partout ce genre d'initiative, mais... Euh. Parce que là, on parlait de data journée, mais il n'y a pas que. Enfin, euh, moi, je me souviens d'une application pour téléphone portable où c'était pour géolocaliser tous les endroits où on peut faire pipi. Ouais, ah ouais, tout à fait. Alors, c'est pas du journée du data journalisme non plus, mais. Mais c'était du data. C'était du data, du traitement de données. Et à partir ah de quand ça vient du journalisme bah, Quand on commence à raconter des histoires avec euh, les endroits pour faire pipi. D'accord. Si par exemple on est capable de dire que dans le 9e arrondissement, euh, on trouve plus facilement un endroit pour aller faire pipi que dans le 10e, bah, il y aura peut-être une histoire à raconter pour le journaliste. Donc là, ça vient du journalisme Ouais. D'accord. Très bien. Riton. C'est parfait. Non, c'est vrai, c'était le côté, effectivement, c'est là que tu es sur la fin, le fait que le lecteur citoyen soit acteur, acteur dans cheminement, ne serait-ce que dans la consultation des données, et acteur aussi dans sa contribution, puisque ça s'alimente, il est capable, enfin, il, on propose d'alimenter. Il est doublement acteur. Donc c'est vrai que hmm. ça, tu l'as bien évoqué sur la fin. Vous l'avez bien évoqué sur la fin, ça me paraît assez complet. Il y avait juste un truc, un, dernier truc sur justement le fait que. moi, ce que je vois pas encore, excusez-moi, j'ai l'impression que ça vous paraît très très évident, mais c'est la, la, démonstration comment. Je suis lecteur, je tombe, je vais en savoir plus sur Wikileaks et les dernières parutions et comment je fais pour en savoir plus. Et le côté très personnel du cheminement, de la démarche, euh, cette recherche. Euh, On a tel formulaire de recherche. C'est peut-être ça qu'il faut montrer. Bah, comment, voilà, euh, formulaire de recherche qui permet de. intéressé par la question va faire sa propre recherche, hmm. va accomplir son propre cheminement. Pas parce que je vais filmer. Ça marchera pas. Tu poses la question, je me décale et non. j'y vais directement. Nature, nature, nature. Donc en fait, ce que tu es en train de me dire, c'est que le journalisme, c'est fait de raconter des histoires à partir de données. Que ces données, ce soit des chiffres, des câbles diplomatiques ou euh, les coordonnées GPS des ça. toilettes mmh. publiques. Mmh. D'ailleurs, le, terme très à la mode à l'étranger pour parler de data journalisme, c'est la data literacy. je ne sais pas si on peut vraiment traduire ça en français, mais euh, c'est... Euh, bah, le fait de savoir lire les données. De savoir lire les données, de savoir d'être lettré des données. D'accord. Et donc de pouvoir en tirer un enseignement, une histoire, enfin quelque chose à raconter et pas juste des données brutes. C'est ça, c'est ça. Alors, pour revenir à plus d'idées, tu peux montrer comment concrètement euh, quelqu'un peut s'en servir Parce que là, on dit qu'il y a plus d'un million sept câbles diplomatiques euh, des années 70, 250 000 des années 2000. Et là, en fait, toi, donc ça, c'est une des choses que vous avez faites, c'est le moteur de recherche. Alors moi, je n'ai pas travaillé sur le moteur de recherche. Il y avait des gens qui étaient spécialement dédiés à cette partie-là du travail. Euh, c'est un outil qui fonctionne comme Google, qui fonctionne comme n'importe quel moteur de recherche où les gens, les citoyens, les historiens, n'importe qui, peut aller explorer les documents en tapant les sujets, euh, les mots-clés qui l'intéressent. Porn, euh, Porn euh, terrorisme aussi, bombes, tout, ce folklore là, on diplomatique. Exemple, vas-y. Donc, exemple, Paris. Alors, par exemple, on peut taper Paris, mais bon, c'est un peu vague, on va plutôt taper Watergate, c'est moins ambigu. Euh, donc ça tombe bien, hein, c'est les années 70, donc le Watergate. Euh, et donc là, on a la fréquence des occurrences. Ouais. Alors là, on a, a le, nombre d'occurrences au fil, de, des ans. 1415 documents, on sait d'où ça vient, on a le sujet, la date, on sait où ça a été, à qui ça a été envoyé, la longueur du document. et ensuite, si je clique sur le document en question, j'ai la classification. Et là, j'ai le document. Jusque-là, rien de sensationnel. Hein. c'est quelque chose qu'on peut faire sur euh, la plupart des, euh, des sites ou systèmes euh, dans les bibliothèques. Et c'était d'ailleurs l'objectif de Wikileaks. C'est toujours l'objectif de Wikileaks. Mais alors ça change quoi ce qu'a fait Wikileaks par rapport à ce qui était accessible en bibliothèque C'est le fait que ce soit accessible sur le net C'est que ça soit accessible sur le net. Ce qui était accessible avant avec ces documents, c'était des millions de fichiers au format brut, dans lesquels on ne pouvait pas faire de recherche, sur lesquels on ne pouvait faire aucun tri. Il n'y a pas de moteur de recherche. Voilà, il fallait grosso modo ben, les, lire euh, un par un pour euh, trouver l'info qui nous intéressait. Avec le projet de Wikileaks, euh, on peut avoir du contexte dans les années 70 sur un, sujet donné assez rapidement, très rapidement. Hmm. Moi, il y avait un... Où est-ce que c'était un truc que je trouvais pas mal, hein, qui permettait de sélectionner... Tu peux sélectionner tout, une On sélectionne. Non, c'était un autre qui permettait de tweeter directement. Dans cette idée de spectaculariser la donnée, qui cet ordre-là qu'on a mm. ici, quel est l'exemple le plus spectaculaire, que tu y aies contribué ou non, euh, qui te viendrait à l'esprit Je vous laisse euh, Jean-Marc reformuler. Qu'on puisse regarder, qu'on puisse voir. Spectaculariser la donnée. Bah, euh, et, qu'on le voit, qu'on extra. Quelque chose de visuel bah, du coup, ouais. Jean-Marc, je te laisse peut-être redéfinir le. poser la question. Je regarde ce qu'il veut montrer d'abord. Parfait. Ça c'est pas mal. Ce que fait donc le New York Times, c'est les... le nombre d'États à gagner pour accéder à la Maison Blanche pour chacun des candidats. C'est très visuel, c'est interactif ça raconte une histoire. Et c'est quoi l'histoire c'est la face. C'est en gros que. Euh, bah, que Obama, par rapport à Romney, puisse accéder. Il suffit qu'il gagne en Floride. À la Maison Blanche. D'accord. Et ensuite, tu déroules. Il suffit qu'il gagne en Floride et dans l'Ohio. Et là, c'est bon. C'est gagné. Alors que lui, c'est beaucoup plus compliqué. Lui, c'est un peu plus compliqué. Il faut qu'il gagne en Floride, dans l'Ohio, en Caroline du Nord et en Virginie. Hum. Alors j'essaye de comprendre la question d'Henri. C'est pas une question, c'était pour nous lancer sur un exemple plus spectaculaire. Ah, ah. La question, c'est pour être, pourrais-tu nous montrer, euh, parce la, donnée, enfin, la, l'analyse permet également de spectaculariser la donnée brute. c'est hmm. pas spectaculariser, c'est enfin, mettre en scène. c'est mettre en scène hmm, ah, plutôt. Pareil, hein, sur les mots, tu peux dire mettre en scène si tu veux, pas de problème. Va dire au metteur en scène de théâtre qui fait du spectacle. Ah ouais, très volontiers à En tout cas, ça permet d'attirer le citoyen, de rendre à tout ça alléchant. Oui, c'est vrai qu'il y, a un côté alléchant. Ouais. Ouais, la théorie des de, de jeux que de ludicité. Il y a des jeux d'ailleurs euh... Alors il y a un truc à fait ProPublica il y a très peu de temps. On peut reprendre là hmm. Oui, oui, oui. <laughs> euh, il y a très peu de temps, donc il y a ProPublica qui a, qui a fait un crowdsourcing encore une fois. Donc ProPublica, c'est un, c'est une ONG non-profit, non-profit, ouais. non euh, commerciale américaine, non commerciale qui, finance du journalisme d'investigation. Exactement, mais avec une dimension data journalisme assez énorme. Hmm. Il n'y a pas longtemps, euh, ils ont fait un, un crowdsourcing sur les factures euh, télévisuelles pour savoir quelle part de chaque facture était destinée aux les, les, chaînes du Cap, pardon, était destinée à la publicité. Hmm. Et donc pour faire ça, bah, ils, ont dû, demander aux gens de les aider à fouiller dans 250 000 factures, je crois. Euh, pourquoi je parle de ça dans le cadre du jeu Parce qu'ils ont développé ce qu'ils ont appelé le Casino Driven Journalism, où en gros ils ont euh, focalisé absolument l'attention du lecteur sur une tâche très simple, euh, comme au casino quand on joue à la machine à sous, mhm. pour bah, justement qu'il soit vraiment concentré et qu'il puisse contribuer très rapidement et sur tout un tas de documents. Et ça a été un... à euh, Obama. Et... Mm. Non, ce que tu avais fait sur la diplomatie pour l'AFP. Ouais, pour en parler aussi. No window, no exit, free drink. Casino du driven. Ouais, exactement. Non, t'as fermé la mauvaise. D'accord, donc là, le lecteur, il arrive. Donne-moi un fichier. Donc je clique. Mhm. je, pense que tu peux cliquer derrière, ça va fermer. Est-ce que forcément pour jouer il faut s'identifier alors, bah, sur ce projet, il y a une dimension euh, assez particulière, c'est de gagner des points. Donc euh, bah, pour gagner des points, il faut, être, euh, il faut exister sur le site, il faut mm. être authentifié. C'est pour ça qu'ils demandent aux gens de... Ce qu'on appelle les serious games, les jeux sérieux. C'est ça, c'est une parcelle, ouais, c'est vers le serious game, tout à fait. Donc pendant qu'ils cherchent, le truc de... sur l'AFP, c'était quoi Alors ça, c'est un projet qu'on a fait il y a plusieurs mois avec l'AFP. Euh, qui avait pour objectif de monitorer l'activité diplomatique sur Twitter. Hmm. Donc pour ça, euh, avec l'AFP, on a mis sur pied une base de données de tous les comptes Twitter, des diplomates, des politiciens, euh, des éminences grises, de toutes les gens qui ont un impact sur la vie diplomatique et qui sont présents sur Twitter. Mhm. on les a tous mis dans la même base de données et on s'est mis à enregistrer leur activité sur Twitter. Euh, la restitution de ça, ça a été une carte où on voit qui parle avec qui, quel pays parle avec qui, euh, un classement d'influence euh, en fonction des pays, en fonction des utilisateurs, pour essayer de déterminer quel pays est le plus influent dans la vie diplomatique sur Twitter. Ça a été également un moteur de recherche pour regarder quels sont les sujets qui intéressent les diplomates sur Twitter. Et enfin, ça a été une euh, visualisation des liens. Donc qui suit qui sur Twitter. Donc là on pouvait activer quand tweet. Bah tiens, je te laisse sur la démo. Euh, la démo. Alors là on est vraiment sur quelque chose de très visuel hein, où on a travaillé avec euh, une graphiste pendant plusieurs semaines où on a tout de suite une carte. Alors, la dernière fois que j'y suis allé, j'étais en Serbie, donc ça marche pas voilà, on a une carte où on peut voir avec qui euh, les diplomates français parlent le plus. Et là, on se rend compte qu'ils parlent énormément avec les États-Unis. C'est une première approche. On a les hashtags, quels sont les sujets Ça, c'est autre les, sujets les plus populaires parmi les, acteurs de la vie diplomatique sur Twitter. Donc, on voit qu'il y a Bahreïn, Venezuela, Syria, mhm. etc. Euh, c'est une première approche hein, d'exploitation de, notre base de données on clique sur le ville et là on voit apparaître. Oh coucou c'est moi. on me voit apparaître. Euh, et on peut voir le détail ensuite des conversations des diplomates avec euh, des diplomates français avec les diplomates des États-Unis. Je pas un diplomate. Alors pas un diplomate, mais en tout cas quelqu'un qui a un impact sur la vie diplomatique. Et Jean-Marc Manec a un impact sur la vie diplomatique. ce serait du moins d'après les, les, journalistes de l'AFP qui ont travaillé sur ce sujet. Alors vu qu'on était en ligne, on a essayé d'inclure des personnalités euh, comme la tienne, c'est-à-dire qui ont une, activité euh, positive, euh, avec des gros guillemets, sur Twitter, c'est-à-dire qui, ont, qui sont des hackers, qui sont des anonymous, des gens un peu comme ça, avec des profils atypiques, des défendeurs des... Au sens où la diplomatie, c'est pas que au Quai d'Orsay que ça se passe. C'est pas que là que ça se passe, ouais. Il y a la société civile aussi. Exactement. Hmm. C'est pour ça qu'il y a des gens comme toi qui se retrouvent dans l'application. on a ensuite essayé d'établir un classement d'influence euh, c'est là que les algorithmes euh, rentrent en jeu. En fait, on a un algorithme tenu secret euh, qui calcule le niveau d'influence de chaque personnalité, de chaque compte sur Twitter. Alors, on prend en compte les retweets, les favoris, etc. Donc qui a le plus d'influence, c'est Barack Obama. Et donc évidemment, bah, c'est Barack Obama. Suivi par Bill Gates. Exactement. Après, bon, le nombre de followers est aussi important, et c'est pour ça que Barack Obama est en tête, hein, puisque c'est l'un des plus gros comptes du monde. Euh, et donc on, on voit que les États-Unis sont, en tête, mais on a quand même des, comptes qui remontent, comme par exemple le Dalai Lama. Mhm. Euh, et une fois qu'on a eu ce classement d'influence, c'est à partir de l'analyse des tweets exactement. que tu arrives à tirer. C'est nos, C'est nos, algorithmes qui vont euh, mouliner un petit peu toutes ces données qu'on a extraites de Twitter. Alors, ce c'est pas uniquement des, des, données extraites de Twitter, et c'est pour ça que c'est intéressant aussi de travailler des développeurs, c'est qu'on va pouvoir aller chercher des données qui viennent d'ailleurs. Euh, et après, on a pu obtenir un, indice unique, un truc qui euh, n'appartient qu'à nous et qui permet de euh, classer l'influence. Et ensuite, il y avait quoi Donc ça, c'est le niveau d'influence de chaque acteur. Ça, ce sont les sujets chauds, les, les, trending topics, les, les, conversations en cours, les sujets de conversation en cours les plus actifs. Hmm. Euh, et enfin, bon, les, liens qui suit qui euh, parmi les acteurs. Et alors, sinon, tout à l'heure, tu nous avais montré ça. Ah, tout à l'heure, je vous parlais du crowdsourcing de ProPublica. Donc là, on a joué. Je clique ouvrir le document. J'arrive là-dessus. Et là, on me demande de jouer pour savoir si effectivement c'est... Euh, alors là, en fait, on facilite énormément la tâche de l'utilisateur, où on lui demande pas d'aller chercher vraiment qui est le qui a acheté la publicité, cette facture de publicité, mais on lui suggère, parce qu'on mmh. a d'abord essayé de lire le truc avec des machines, et on lui demande de vérifier si la machine ne s'est pas trompée. D'accord. Euh, bon, alors je dis on, hein, c'est pas moi, mais... Euh, <coughs> mais donc voilà, on facilite au maximum la contribution de l'utilisateur pour être sûr qu'elle soit le plus efficiente euh, possible. C'est un, un, truc assez marquant aussi, parce que là tu parles de ProPublica, mais il y a quelques années, on entendait régulièrement le fait qu'il n'y a plus assez d'argent dans la presse, la presse a mal, donc on n'a plus d'argent pour financer du journalisme d'investigation. Or, on voit qu'avec ProPublica, avec OVNI jusqu'à l'année dernière, avec Wikileaks, il y a un revival depuis 2-3 ans du journalisme d'investigation qui fait des choses qui étaient impensables auparavant, où soudainement on arrive à trouver, visiblement les rédactions arrivent à trouver de l'argent pour faire ces enquêtes. Mhm. Comment tu vois, toi, cette relance du journalisme d'investigation sur la base du data journalisme euh, alors on, on, est, on retombe un petit peu dans ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait qu'il euh, y a une matière qui est nouvelle. Et peut-être que pour le journaliste d'investigation qui coûte cher, euh, qui a coûté cher et coûte toujours cher, euh, cette matière nouvelle qui, elle, coûte beaucoup moins cher à assembler va permettre de combler ce manque, en fait, le fait qu'on puisse plus envoyer des gens sur le terrain. Et Wikileaks, c'est un projet intéressant pour ça, puisqu'avec les rapports de l'armée américaine en Afghanistan ou en Irak, on a réussi à obtenir une donnée de terrain euh, les rapports militaires, une donnée de terrain, qu'on pouvait obtenir avant qu'en envoyant des, journalistes sur place ou en allant fouiller dans les bases de données du Pentagone. Hmm. Grâce à Wikileaks, grâce à ce projet-là, on a obtenu quelque chose qui, coûtait cher avant à obtenir, qui est un petit peu ben, une, mine d'or, quelque chose de très précieux pour les journalistes, hmm. à très faible coût. Et euh, avec des effets, au sens où euh, il y a un certain nombre de personnes qui pensent que le printemps arabe n'aurait pas eu lieu tel qu'il a eu lieu si un certain nombre de câbles euh, de Wikileaks n'avaient pas montré que, euh, bah, typiquement en Égypte, mm en Égypte ou en Tunisie, et la diplomatie américaine avait dit en interne, on ne soutiendra pas le régime en place. Oui, ah ouais. alors là, c'est là qu'on dévie un petit peu du journalisme vers la politique. Euh, je, ne pense pas que le, rôle du data journalisme ça, soit vraiment de prendre parti dans ce genre de situation. Par contre, ça va être son rôle justement d'aider à repérer euh, ces éléments-là qui peuvent avoir un impact sur euh, la vie civile et sur la politique hmm. aujourd'hui Eh bien, il y a beaucoup à faire. Merci, gentiment. Conclusion, c'est un peu rapide. Gentiment. <laughs> Je vais faire un bisou. Oui. Merci un peu sur la Oui. Tu as un très joli de papillon. Bah écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup Pierre. Et, euh, et ouais, j'ai hâte de pouvoir recommencer à bosser avec toi. Ah bah, j'ai hâte qu'on puisse euh, retravailler ensemble. C'était bien marrant